حكيت على l'entrepreneuriat culturel والامكانيات هذيا جديده المطروحه لكن نعرفوا اللي l'entrepreneuriat الاستثمار عموما لازم مقومات لازم ظروف آه، باش ينجح آه، اليوم فما عوائق مختلفه تنتعرضوا لزوز كبار آه، منها منها مساله le fameux statut de l'artiste اللي قاعد يحضر في الوزاره عنده توا خمس سنين واللي حضرت ال version الاولى عام 2016 وساعات يمشي للمجلس وساعات يرجع وصارت نقاشات مع المجتمع المدني وتوا فما سلسله من اللقاءات التشاوريه اللي قاعده تقوم بها الوزاره مع العاملين في القطاع حول آه، نص القانون هذايا آه، نص آه، statut l'artiste. النقد كبير برشا الوزاره حلت استشارات لكن الوزاره في الموندا نتاعك انت شيراز العتيري عندهاش رؤيه لشنو تنجم تكون الاصلاحات هذو خاطر حسيناكم حليتوا طول الاستشاره مع الفنانين لكن الدوله آه، وينها معناها في الحكايه هذه الوزاره وينها عندها شي رؤيه عندها شي آه، طرق معينه او نقاط معينه ترى اللي وجب اصلاحها هي علاش الوزاره حلت طول معناتها هو كما قلت لك la crise هذه كوفيد آه، ورات الفراغ القانوني العميق اللي فما في قطاع الثقافة منه حكيت لو ستاتيو دلارتيست لارتيست وما يضمن له كرامته وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية donc أنت اليوم كي باش تجي تحكي مع متدخلين في القطاع الفنيين وتبدا تحب تحكي لهم على رؤية و vision هاي نبنيو هاي باش نحكيو على اقتصاد ثقافي باش نحكيو على زاندوستري كرياتيف كولتوريل وباش نحكيو على آه، لا مركزية ثقافية وحوكمة جديدة يقول لك من فضلك ما تحكيش معايا انا ما عندي حتى statut. انت ماكش قادر حتى باش تحميني ماكش قادر باش تداويني ماكش قادر باش تخلصني في الاجال معناتها النقد نتاع الفنان اليوم مشروع والغضب نتاعو مشروع حتى وكان هو مشارك شويه في في تفخيم كوتي انفورميل في القطاع على خاطر ما حماش روحه وزاد معناتها هو يمكن هي je sais pas comment ça s'est passé c'est un cumul زاد نتاع des décennies de de mauvaises pratiques donc انا بالنسبه لينا ولات اولويه قانون فني ما عادش ما ماناش مازلنا ماهوش حكايه هاي برا نزيدو نحكيو ونزيدو نحكيو باش نحكيو ما انتوما تحكيو الساعه قانون الفنان ال version هما الاستشارات بداو بدات من وقت مدام سونيا مبارك وتواصلوا و la version اللي مشات في 2017 للمجلس النواب هذه la version اللي مشات officiellement ووصلت للجنه الثقافه والتربيه mhm. هذيك la version اللي توا قاعدين آه، باش يصلحوها ويقوموا عليها بتعديلات ال version هذيك بعد ما مشيت لمجلس النواب خلقت polémique كبيره في القطاع وصاروا d'autres concertations وتعملت une deuxième version اللي هي ما مشاتش للبرلمان بصفه رسميه ومن بعد صارت على la deuxième version une autre polémique وصارت une troisième version كيف كيف ما مشاتش بصفه رسميه البرلمان راسل الوزاره على مرتين يقول له انتم باش تسحبوها خاطر فما تراتيب معناتها تسحبها officiellement وتحط نص ما تمش اجابه البرلمان donc انا كي جيت البرلمان جديد ولجنه جديده اللي هما متفاعلين برشا مع وضعيه الفنانين وهما بيدهم يقول لك احنا باش نحطوه من اولوياتنا القانون هذا يقول لك احنا عندنا النسخه donc ما تسحبتش elle est dans le pipe احنا قلنا لهم راهو النسخه هذيا لا تتبناها الوزاره معناتها عندنا راي معناتها فما اداره شؤون قانونيه وفما فما ناس تفكر وعلاش الفيتو هذايا آه، نتاع آه، آه، انا الحقيقه شوف انا مانيش فنانه دونك ما نحبش نعطي رايي خاطر احنا علاش قلنا من القطاع انت وزير الشؤون الثقافيه إيه، ماكش فنانه وزير الشؤون الثقافيه وباش تعطي مقترح قانون للبرلمان لا لا يعني مقترح قانون اما مش انا باش تحط فيه رايي كشيراز فهمت طبعا طبعا اما باش نعطيك شنو هي الحاجه اللي بالنسبه لي ما نجموش نتبنيه وخاصه فما الباب الخامس هو الباب فيه فيه روح هكا آه، زجريه ما, ما تشبهش ما تجيش مع مع مع قانون فنان تحكي هنا على الكارت برو لا لا لا يعني هذاك الحبس ودا آه، شنو آه آه آه ما آه. يجيش ما, ما ينجمش آه. يكون متلائم هو سي كونتراديكتوار وفما حكايه لاكارت بروفيسيونيل اللي فيها جدل وفيها اللي هي في فما جدل مي فما فما ان ان ديبا مي انا ريت اللي لي 8 هذا القانون ما نتبناوهوش خاطر احنا بالنسبه لنا في برشا حاجات لازمهم يتعدلوا حتى على المستوى الوردينغ معناتها فما كلام ما تنجمش تقولوا آه انا بالنسبه لي ما تنجمش تقول على فني يجيبوا ولا يخضعوا ولا bon هذايا نحكي لك معناتها كفلسفه وكل قلنا قانون هذايا احنا فما قراءه قلنا هذا ما نتبناوش مش باش نعملوا ايش باش نعملوا الحل <clears throat> واضح معناتها سيت اون اورجونس بور لو سيكتور دونك خيرنا نحلوا سلسله من اللقاءات par secteur خاطر قبل كيفاش كانوا يتقابلوا الكل tous tous les secteurs وانا حضرت مره دايوغ في في مدينه الثقافه en 2018 يظهر لي sur un débat et c'était pas constructif خاطر الموسيقى مش كيف المسرح مش كيف السينما مش كيما l'art plastique فما خصوصيات donc قلنا نحن باش نخليهم يخموا يعطيونا هما وحتى الهياكل الهياكل الاخرين النقابيه والمجتمع المدني كيف كيف يعطيونا آه، شنو ما مقترحاتهم آه، في الاخر قلنا دو توت المناخ فما قانون مش باش يعجب الناس الكل ما تنجمش تعجب الناس الكل اما باش نوصلوا un consensus على خاطر فما واقع تونسي يلزمك تاخذه بعين الاعتبار واقع شنو هو المشكل واحد تقول لك هاك في فرنسا ما فماش وفي بلجيكا ما فماش ماكش في فرنسا وماكش في بلجيكا باهي واضح فيما يتعلق بنقطه ال carte professionnelle اللي هي كسوا في قانون الفنان le statut de l'artiste صار عليها برشا حديث والا en général انا اليوم هذا سؤال جدي جدا اش تصلح ال carte professionnelle؟ اش نعملوا بها معناها اش تصلح Euh, شوف هي هي normalement une carte professionnelle كان باش نسميها carte professionnelle رايي رايي معناتها فلسفتي انا عندي انا je fais la différence entre par exemple une carte d'artiste اللي هي تعطيك accès مثلا نحن فما توا فنانين عندهم مشكل حتى باش فيزا فيزا معناتها اون كارت بروفيسيونيل دارتيست ال بي être ميم facilitatrice حتى بور حاجات اللي هما ادمينستراتيف وفما لا كارت كي تدون اكسي الحرف عن معناتها اليوم هذاك هو كيفاش تو فا كل تيب دو كارت ما تنجمش تكون عندك ساعه واحده برك للناس الكل انا في انا انا نرى اللي لازم فما deux types de cartes خاطر فما اليوم ناس تعيش تعيش من من المهن الفنيه ايش معنى مثلا هو عازف يعزف نجم يكون ما عندوش انه توغيتي مفهومه مفهومه اما هو يعيش يغني بها في ال restaurant في العرس آه في آه، حفلات ساعات حتى في مهرجانات معناتها اليوم كيفاش باش يكون آه، كيفاش باش تعرفوا معناتها مو الناس هذوما يلزمهم يدخلوا في في في, في البيزاج كيفاش باش تضمن له حتى حقه اجتماعيا كيفاش باش تدخلوا في شين دو فالور ايكونوميك هكا ولا لا وفما الفنان لو كرياتور معناتها المبدع اللي, اللي عندهم كما قلت انت اشعاع آه، وطني ودولي آه، وعندك اللي سلوي كي برودوي سو كرياتور دونك او فيت beaucoup de, de, de, de je veux dire, de cas, de, config, de, de, de de configuration. Et les lumes, il faut réfléchir très sérieusement comment présenter cette carte. فما شكون يقول نحيها هل انه في الاطار هذا صارت الحاجه المسمات بطاقة الفنان المتميز, المميز. واللي صارت عليها برشا دهشة وبرشا سخرية معناها آه. على المتميزين معناها يعني هذوما هذيك احنا هي حتى ما ندخلوش حتى علاش تعملت كيفاش تعملت آه معناتها انا الحقيقه تفاجات وقت جيت ومعناتها يظهر لي تفاجئت ببرشا حاجات تفاجئت ب 44 مليون دينار مش خالصين تفاجئت ببطاقه الفنان تفاجئت بمشروع القانون الفنان اللي راقد تفاجأت بهذا الكل لكن في كلامك حكيت حكيت على معضله الافلات من العقاب معناها عباره كان في قطيعه اون ادمينستراسيون صار ما صار اكا هو اون لورونج معناتها فما قلت لك احنا في الوزاره آه، في كيما في معناتها من حق آه، آه، معناتها ديجا باش تنجم انت تفهم اش فما واش ما فماش ومش ومش احنا ما تفهم هياكل الرقابه تجي تراقب الماليه العموميه نتاعك تفاجات دون لو سونس اللي كي خرج لو ريزولتا من اداره الموسيقى الحق انا ما كنتش في علم معناتها خرجت على الباج ان بو سوربريز علاش نقول لك تفاجات خاطر القرار هذاك وحتى الكول اللي تعمل الكل ما وراهش ارضيه قانونيه ما تنجمش تسند بطاقه وانت ما عندكش نص ينظمها ما ينجمش يكون بلاغ داخلي ولا ينظم بطاقه اللي هي qui donne des avantages وكل اون بليس هو فما قانون فنان قاعد محطوط قاعدين على الاقل عبيد مازالت تحكي هذا كل يتنظم في اطار قانون الفنانين علاش نقوم ونعملوا في بطاقه واش معناتها مميز؟ ما ندخلوا dans ce débat وقتها فهمت فما ناس تقول لك انا فما شكون جاء عارك قال بيك parce que moi j'ai dit on arrête معناتها مانيش باش نكملوا فيها الحكايه هذيا خاطر باش ندخلوا في حوار حول مشروع قانون فناني اللي هو يهم الفنانين الكل مش باش نجيو فئه انت مميز ولا انت مش مميز فما متدخلين نقولوا في القطاع الثقافي والقطاع الفني و و و هو خاطر تتحملوا مسؤوليه هو يعمل لك la projection ويعمل لك la photographie تاع واقعه خاطر كان الوزاره باش تجي تقول انا باش نصنف هكا الفنانين آه، يعني bien sûr تنجم تنجم آه، اما احنا انا نحب في علاقه تشاركيه موجود نمن بال concertation ال concertation تحل العينين تفيق وال concertation تخليك تمشي في ال consensus وال concertation تخليك زاده حتى تفيق على اغلاط ما تتنجم راهو مانيش محسومين من الخطا donc بطاقه المميز هذيك بالنسبه ليا donc ما وراهيش حتى سند قانوني بوموا ما نصححش على حاجه غير قانونيه تو سامبلومون Bye.